絶対負けちゃいけない部分で負けてしまったクソけど初めてライオンズゲートらしいメインができたんじゃないかこれから先若手がどんどん引っ張ってってやるだからこそ今日来たお客さん一人一人の声援は全部届いてたし本当に感謝してますもっとでかいところでメインを張って勝てるように まだまだ練習して必ず這い上がる今に見とけありがとうございましたまずは今日戦った海野さん自分よりキャリア下ですけどまあこれぐらいのキャリアの差ならほぼほぼ同世代って言えると思うんで自分たちまたもっともっと大きくなって もっとでかい舞台でやれたらいいなって素直に思いましたそして一応今回でライオンズゲート終わることになるけどまあ多分またどっかでやれる機会あると思うんで自分もライオンズゲートのプロジェクト2から出てきてやっとこのメインでシングル貼ることができるようになりましたこのライオンズゲートという舞台 そう簡単にはなくしたくないんで自分もこれから頑張っていきますんでまたこの大会がある時はぜひ読んでくださいありがとうございました